今日同大家分享呢句静思语系：人如不知足，就永远都在烦恼中。任何人都希望自己冇烦恼，但系其实只系一种奢望嚟噶。如果把人生嘅旅途啊，比喻为一条山间嘅泥土小径，咁样烦恼就好似杂草一样。 有阵时嘅路段杂草可能会少啲，但系有阵时啲杂草就会有好多啊，多到遮盖咗我哋嘅去路添啊。但无论烦恼多又好，少又好，烦恼都系存在嘅。好多人都希望拔除烦恼，但系不可能嘅事嚟噶。 因为任何人都有各种各样嘅烦恼啊！因为烦恼系必然嘅事嚟嘅。面对烦恼嘅时候，我哋虽然唔能够除根，但系我哋必须要学习斩草嘅功夫，懂得面对烦恼，进而解决烦恼，最后会点啊？ 学习放低烦恼啦，肩膊上边嘅重担啊，慢慢咁样就会减轻咗噶啦。记住啦，人如不知足，就永远都在烦恼中。有句说话，记住啦，叫做知足常乐啊。下集再见，拜拜。